Привет! Мы на канале Развивайка! Привет, привет! Ребята, мы сегодня вам покажем книжки, которые мы приобрели в библиотеке. Раньше мы книжки покупали, а теперь, когда мы записались в библиотеку, мы увидели там много разных красивых и интересных книжек. Вот такой вот книженьку мы взяли для Настеньки. Давай, Настя, покажем. Вот есть. Это волк, это курочка ряба. Вот. Это тоже курочка яба. Баба. баба. В этой книжечке есть и скороговорки, и стишки, и загадки. Потом читать. будем читать. А Совуш. О, как тут интересно. Тут она висит. Интересно, почему вот это здесь? Кто-то рвал эту книжку. Да, не все бережно относятся к книжкам, но мы никогда не рисуем на книжках. Ну там еще нарисовано фиолетовым цветом. Да, давай мы остановимся вот здесь и, допустим, смотри, написано загадка. Не огонь, а жжется. Что это? Огонь не а жжется. Не огонь, но жжется. Такое растение есть. На что похоже? Ну, это крррр. Красновика? Крапива! Крапива! Вот, но мы скоро будем все загадки знать. А давай еще сейчас расскажу. Да. Стоит Егорка в красной ермолке. Кто не пройдет, все поклон отдает. Земляника! Земляника. А давайте еще один. Давайте. Маленький, беленький, по лесочку прыг-прыг, по снежочку тык-тык. О, зайчик! Заяц, правильно! И может еще одну? Да. Ни окон, ни дверей, полна горница людей. Ни окон, ни дверей, полна горница людей. Вот это? Ну, огурец! Ну ничего, давай-ка полистаем еще что-нибудь, посмотрим, что еще у нас в интересной книге есть. О, тут рисовал кто-то. Да. Почему? А давайте еще загадку одну. Давайте. Давай в воде искупается, а сух останется. В воде искупается, а сух останется. Кто это? Вода. Гусь! Гусь, гусь, гусь, гусь, гусь. Это вот. А давай еще. Да. Это рак. Не портной, а всю жизнь с иголками ходит. Ежик. Молодец! <laughs> угадал. А теперь мы посмотрим Никитину книгу. Закрывай. Ай, закрывай. А у Никита как книга называется? Азбука превращениями. С превращениями. И смотрим, открываем азбуку. Ой, смотри, это кто такой, бабочка или что это? Это дракон какой-то. Это же азбука превращения, он же превращается. <laughs> Азбука с превращения, это дракон-бабочка? Да. А на Там хвостике цветочек вода. растет. Там есть внутри вода. Ага, давай превращаем. О, смотри, у него даже лапка как будто у цыпленка. Да, точно. <laughs> Какая книга интересная. Афиша. Чуча. Чуть. Что? А у кого интереснее, у меня или у Никиты? А ну сейчас посмотрим. Да. О, смотрите, ребят, я вам сейчас прочитаю. Весна. Сколько солнца на опушке, на носах у нас? Клопушки. Я утром вышел рано-рано, гляжу, пасутся два... Банана. Банана. Барана. барана Перелистываем. Барана, барана, барана, барана. На Г. Гори. У Гены горя он охрип, его скрутил тяжелый Гриб. Гриб. Молодец. Я тоже. Так. Я тоже знала. Давай. Хорошо, сейчас я прочитаю, Настя. Вырос возле гаражей. Кто? В двенадцать этажей. Кто? Собака? Док, док, 12 этажей. А на самом деле вообще, я вот слышал, когда был маленький, говорили дом в 12 этажей, а это азбука превращения. И получается, что это док, док, собака док, такая порода есть вот большая. Вот собачка, я угадала. Давай, перевращаем страницу. Я же говорила, что я угадываю. Живет у нас дремотное, пушистое. Живет у нас дремотное, пушистое. Кто пушистое? Кошка. Зевотные. Ну, посмотрите, как он зевает. Зевотные. Вот этот? Конечно. А прочитай про вот это. А мы прочитали. Следующее почитаем. Вот это прочитай. Ребят, ребята смеются, купаются в реке. Плакучая. Что стоит плакучая вдалеке? Девочка. Ира вдалеке. Ребята смеются, купаются в реке, плакучая Ира стоит вдалеке. А раньше я все время читал Ива, оказывается Ира. Вот Нет, ну, это потому да. Потому что ты немножко не умеешь разговаривать. Да? Да. Ничего себе, просто это азбука с превращениями. Э, почему? Ну, она превращает такие слова в другие слова. Тут йод стоит. Ну-ка давай посмотрим, что там. Вот. Я в детстве ни разу не ушибался и... Усы Йога в бутылке не боялся. Усы какие-то немножко красные. Давай посмотрим, что это. Давайте почитаем. Погоны, медали, все нравится мне, но больше всегда конура на ремне. Ну все, Никита, закрываем азбуку с превращениями. У вас, у Никиты и у Насти обалденные книги. А вот это мы такую взяли, как на... Что? Почему? Муча. Куда? Зачем? Что и почему, когда и зачем? Ну давайте, смотрите и рассказывайте. Ох ты, какая Земля винни такое вообще, Никит? О, Юпитер. Это что за шарики, ребята? Это что за шарики? Это планета. Чего, правда? Нептун. А какая самая большая планета? Юпитер. Юпитер. Уран. Сай... Сатурн. Сатурн, давай дальше. Книга толстая, большая. Давай мы будем быстрее листать и смотреть. Так. Сол... Солнце. Жарко горячее. Это у нас все про планеты, все понятно. Дальше листаем. И дальше листаем. Почему <laughs> дальше? Но мы же про планету посмотрели. Нам надо дальше посмотреть. Сож, веж, дия. А мы созвездие не смотрели. Созвездие? Созвездие. Посмотрим. Чудеса планеты. планеты, биосфера. Посмотрим, какие картинки красивые. А Дальше листаем у нас здесь все почему, когда и зачем. Род, но. Клима. настоящим гением. Землетрясение. Землетрясение. Мы даже можем прочитать и узнать, откуда берется землетрясение. Что вы пересежили. Вот это что такое? Великан из, из яйца. яйца. Это про динозавров. Чуть-чуть. Настя, а ты покажи, что здесь нарисовано. Динозавры. Да. Какие Мама. разные. Настя, толстый. Стоголовые динозавры. Динозавры. Что у нас дальше, Настя? Листай. От пам пу, па сов до ог ненной Земля. Ли. Ли. Дальше. Ой. Во! Что это у нас? Дальний Восток. Дальний Восток. Восток. Это что такое Дальний Восток? Это где мы что с вами? Мы там живем с вами, ребята. И что у нас там обитает? Ок, ты. Ван. А, Китайский а аллигатор. Китайский аллигатор. Найди все. Як. Японский краб паук. Да, и они такие вкусные, крабы а эти. Лая панда. Перелистываем дальше. О, Вау! Ой, а тут про человека. Здесь а, как берется детишки. Беременность. Как кусают Перелистываем. О, корабли. О, вот это да! Происхождение О, вещей. Это мы уже прочитали. О, О, это планета земля. Это, а вот слева Юж... Южная Америка. Америка. Сколько мы уже прочитали здесь? Тому мотаємо много. Южная Азия. А Африка. Ну Ю... Ну, да. Ты же чуча. Все. Закрываем. Вот, ребят, вот такие у нас интересные книги в библиотеке. Чем покупать, можно сходить и выбрать самые интересные и загадочные книги. Всем пока! Пока-пока! Подписывайтесь на канал. Всем пока! пока.